おいみんな女だでああ今日の合見で思ったろこの野郎おいあいつでも食い取ってやれあのクソ野郎だもおいいいか言い方悪いけどよおい初めてのヘナルでヘナルであれだからなこの野郎てめえら覚悟しとけヘナルよく頑張って次だ次おい次しかない